Hey eh, Marwan, c'est pas celui qui a joué dans le euh, Marocain Gigolo Va aller le voir. Non, tu Si, si, t'inquiète. Ah, monsieur Monsieur Monsieur, vous avez pas joué dans le Marocain Gigolo